M'ho he passat molt bé fent la pàgina web, perquè bueno, és un treball en equip i bueno, sempre he tingut curiositat per saber com funciona tot el món d'internet. Ha estat una experiència nova perquè no ho havíem fet mai i llavors hem hagut d'aprendre a penjar articles i a crear la pàgina. És una experiència maca perquè veure com crees una cosa des de zero i va agafant forma, funciona bé i queda amb una estètica bona, és, és, és maco. Fem la, una pàgina web de la imatgeria festiva d'Igualada que bueno, és, ens agrada molt des de petits. Aquesta pàgina web la vam fer per a aquest concurs i una entitat d'aquí Igualada doncs ens va demanar si els hi podríem com indicar com s'havia de fer una pàgina web i nosaltres ens vam oferir com a fer-los per ells i llavors quan aquest concurs acabi tot els hi donarem la pàgina web. I hem dit Sibus Mundi perquè en llatí eh, significa al món del menjar. Vam agafar el tema del grafè, que trobem que és un tema interessant perquè és poc conegut i d'aquí uns anys podria arribar a ser un material realment útil. Ah, altra companya i jo ens hem encarregat d'escriure els diferents articles perquè en tenim bastants, hi ha molta informació que explicar i ella s'ha encarregat més com del disseny de la pàgina i jo m'he passat molt bé redactant perquè eren temes que m'interessaven i ha estat bé. Crec que cada vegada més la, bueno, les empreses buscaran a gent que sàpiga com funciona aquest, tot aquest món i la veritat és que sí que crec que serà una bona eina per bueno, obtenir un bon treball. No tothom pot dir que ha creat una pàgina web amb uns companys i bueno, és una gran experiència. Al principi jo tenia la sensació de que es quedava en un tema escolar, però després a la llarga te n'adones que realment si la informació és bona es pot arribar a conèixer per, per la gent que li interessi i això, doncs, si ens ha sobtat una mica, ostres, si la fem bé, doncs pot ser més coneguda.